Ухаалаг тоосрогч үнэхээр ухаантай юу? Хай. Манай гэрт жангун шиг ажилласан хүн алга. За өнөөдрөөс эхлээ манай тоосрогчийг жангун гэж нэрэдлээ. ухаалаг тоосрогч байвал эмгтээчүүд бидний ажил амьдралд маш их тусдсан болдог. Ухаалаг тоосрогчаа юу идэм бэ? Юу хийж чаддсан бэ? Үнэхээр ухаантай юм уу? Бид нар өмнө нь швед тахта нэг ухаалаг тоосрогч аваад тэр маань энд ажиллаж исэн боловч эвдэрсэн. Тэгээд засах газар болтхгүй. Сая сүүлийн удаагийнх нь болохоор илүү ухаантай болгомоор байсан. Ухаалаг тоосрогчоо сонгож авахдаа хэрвээ эвдрүүл яхаа гэдэг хамгийн дөрөвд ботсон. Тэгээд хамгийн сүүлийн загвар болох энэ ухаалаг тоосрогч бол маш их ажил хөнгөвчлж байгаа. Тэгээд энэ тоосрогчонд амар сэтгэл ханамжтай байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо та нартай ухаалаг тоосрагчны талаар нэг тодорхой хэмжээний 2 жилийн туршлага байгаа учраас хуваалцмаар санагдаад зөвлөж байгаа юм шүү. Аа, бүдэр дараа. Аа, дараа эргээрээ эргээрээ. Химбэ. Химбэ гэдэг тань. Химбэ. Битгүй. Ташиураа, ташиураа, ташиураа. За, энэ хүн дөө. За, жоохон би хийчихээ. За, тийм байна. Яагаад гэж яваа. Бас амжилт байна. Тийм бэлэг ирж байгаа. Аа энэ нөгөө бэлэг үү тийм. Аа за. Одоо болтын одоо 6 ордог код. Тэр код нь болохоор таны одоо суглаанд оролцох код. А тэгвэл би 6 кодороо одоо суглаанд оролцож байгаа. Суглаанд оролцож байгаа. Оролцсон байгаа юм байна. 9 сарын 15-нд. Энэ юу юм бэлэг юм уу? Энэ нь болохоор бид нар 89900-өөс дээш шатлаа авах бүгд аа ийм сампл бүтээгдэхүүнээр бэлгэлд өгч байгаа. Аа за баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа гинэ. Түрээрээ түрээ Банана. Дараагтаа нэр өгөөрэй гинэ. Ямар нэр өгөх вэ? Жаргу. Жаргу. Жанго гэж нэрлэчихөө. За тийм Жанго гэж. Аа шинэрчдэг. Жанго гэж Жангомаа гэж заяа. Жангомаа бососараа. Одоо тэнгуул ингэ Жанго гэсэн чинь Жанго минь дуу нэр. За өнөөдрөөс эхлээ манай тав сар чиг Жангум гэж нэрэлээ. Аппликейшн руу орсон чи 11 цагт Жангум цэвэрлээ дууссан гэсэн байна. Манай Жангум их ажилсаг гэж Жангумтай боллоо. Гэтэ нэг осолтой юм байна. Хүүхдэд сайн ойлгох бол дээрэс нь очиж зохих гээд идэм байна. Хай. Мэ. Дэдэ. Мэ. Дүн би хийх юм болсон. Манай энэ ажил юм. Утаас манай. Өмнө нь ямар амар устай юм бэ? Хэн хичээлээ? No no no no. Гэдэг л яах вэ? Аа сайн. Дараа нас нь юу том том юм ширхтэй нүүдийг сайн авдаг гэсэн. Ани тэр цэцэрлэсний ганц цагаар самар аваад өгөөч. Самар асууж аваад сайн үү тэгээ яаж сарах нь? За энэ хоёрыг чадах нүгэн шалах уу? Cabe a tu chango me sirve. 우와! 야, 우리 만들긴데. 어디가 왔다, 자꾸. 어, 나가면. 어, 나가면. Одоо зөндөөс үсэн. Аа энэ арай. Ингээ энэ харагдж ийл энэ арай ийм хөс. Энэ миний үс яг ингэж ундаг байсан байхгүй юм уу тахта. Зогн олгоод энэ хижээлийн тас сайн зүрхээ талаад үс бүр харьцангуй гоё бол юм аа. За энэ үс. Би яагаад энэ үсийг ялгаад байна вэ гэхлээр энэ тоос орчны маань бас нэг давуу тал нь үүс болон амьтны үүс ноос сурлагтаа маш сайн. Хинх тоос орчнор үсэн дээр жоох муу байдаг байхгүй. Тэгэхээр би энэ одоо үсийг хевсэн дээр нааж агаад сорохыг харахаар байна. Одоо энийг би хевсэн дээр сайн ингэ тогтоогоод. Одоо энийг тоосруулчаар сөрөөлүүлнэ. Continue cleaning. production дээрээ GoPro тавьж үтсэн. Тэгээд яг юу яг яа цэвэрлэлтийн хаагуур яаж явдгийг харсан ч юм хөөрхөө. Анх эхлээд өрөөнийхөө хүрээг тойрж яваад квадрат метрийн эхлэг гаргачаад Тэгээ тэр газрын зургийнхаа дагуу хоолыг тоосрогч нэг цахаас нь ахуулаа шахаа цэвэрлээд эхэлчдэг. Хааны үед явна харагдчих. Энэ ингээ скантцсан одоо өрөөнүүдээ ингээд нөгөө юу гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? Хаана юугаар ингээд таниад цэвэрлсэн метр квадратын хэмжээнд гарах юм байна. Тэгээ хэдийн хугацаанд цэвэрлсэн хугацаанд гарах юм байна. Энд батарей нь гарч ийм өрөөнүүдийн хэмжээ метр квадратыг гаргаад ирдэг. Энэ бол том өрөө, энэ бол унтлахны өрөө, энэ бол галтгооны өрөө гэд хэсгүүдийг хуваарлаад нэрлэлж болдог. Их юм бол зөвхөн яг тэр нэртэй заван дээрээ зараад энчээ цэвэрлэн, тэнчээ цэвэрлэн гэдэг аппликейшн дээр заагаад өгөх юм бол яг тэнцээ очиод тэр метр квадратаа цэвэрлээд идэг. Коридор гинэ. <laughs> За энэ. Энэ онцны өрөөд яваагүй учраас онцны өрөөг энд л гаргаагүй юм байна. Тэ ажлыг бол маш хөнгөвчлөдөг. Үйлдэлийн систем, технологи нь өөрөө маш ухаалаг. Оо. Dust collecting. The dust bag seems to be full. Charging. Хөө за тоосон энэ шинэ өгцөө. Энэ дээд нь хараа ингээд тоос орчихно. Доор тоос орчихноос энэ рүү шууд хог нь орж ирнэ. За ингээ хогоо хайчихна гэсэн. Дүүрхэн дадаандаа дүүрэгөө авчиж цаад уудсаад хийчи. Сард нэг л удаа одоо энэ тоосных нь уурт нь дүүрх юм бол солино. Бидэртэй харьцдаг. Яаж харьцдаг вэ? Чатаар. Тоос оруулгаа эхэлчих юм бол тоос орох тоос ороод эхэлчлээ гэдгээ чатаар мэдгэтчдэг. Хэрвээ би хол ах юм бол хэрвээ би гэртэй ах юм бол хажууд байнга voice-ороо өөрийгөө мэдэгддэг. За би одоо юмаа цэвэрлэх гэж шүү. Би дуусчихлаа. Одоо би дотор хоогоо суулж байна. Би өөрийгөө цэнгэлж байна гэдгээ чанга мэдэгдээ авчдаг. Тооцоогч маань Wi-Fi-тай холбогдсон байгаа учраас утсан дах аппликейшн өөрийнх нь зориулт аппликейшнтэй холбогдоод тэгээд гар утсан дээрээ ухаалаг тооцоогчийн ажиллах өдөр цагийн сонгочих юм бол 7 хоногт тизээ тизээ тизээ тэдэн цагаас ажиллана гэл ингээд дотор нь settings дээр тохируулчих юм бол яг тэр цагта ухаалаг тоосрох өөрөө хасаад тэгээд цэвэрлэгээ хийгээд энэ мэд тохиргоонууд нь өөртөө хүний ажил амьдралын цагийг маш их хэмнэж өгдөг. Тэгтээ хамгийн гол нь шалан дээр хүмүүдээ маш сайн зайчилж холдуулж өгөх хэрэгтэй. Тогонд тоосрогчоо залгаад тэгээд наашаа ширээл ингээл ингээл залгаад бид нар бол тэг цэвэрлдэг. Тэр нь л хороо бид яг их цэвэрлэгээ юм хаяа да тэг цэвэрлдэг. А босоод үед өдөр тутамдаа хөнгөн цэвэрлэндийг байнга ухаалаг тоосрогчоор шийдчихлээр тоос их болохгүйгээр дор дор нь ингээ жижигэн жижигэн цэвэрлээд идэг. Өдөр болгон чигтэй цэвэрлэгээ хийж болдог нь маш том давуу тал. Ус нь бага дуунд ийх гээд усаа төхрүүлж болно. А роботынхоо чигтэй цэвэрлэгээнийх нь усны төвшинг нь одоо хідэн тусалд э, хэрэг байх юм гэдгийг энэ харж аваад аппликейшн дээр сонгож болох юм байлээ. Соролтынх нь хүчийг бас тохируулж болно. Одоо би энэ дээр маш өндөр соролттойгоор усын их хэмжээгээр ингэ тохируулж байна. Одоо go хэлгээл та. Маш хамгийн их усаар хамгийн хүчтэйгээр сорж байгаа. Оо амар дуурж шít. Тийм үү. За, явсны дараа зогсоолоо. Шатах чи. Оо, тийм байна. За, тэгвэл одоо би усыг багасгаад хүчийг багасгах чи. Электроныхаас арай зөөлхөн хүчин сос сосэгдэж байгааз хаана юу сурвалжаас шалтгаалаад эмчнээс тохиргойч болно өөр дөрөө угаасаа хевс шал хоёроо ялгаж мэдрэх мэдрэмж нь аваа учраас хевсэн дээр явахлаараа дуу нилээн чангарна. Ракетны шалан дээр амар зөөл яваад чимээ дуу багт явт юм л. Ийм ухаантай. За тэгээ ухаалаг тоосрогч авахта ингээд миний энэ өгөх зөвлөгөөнүүдийг бас бодолцоод үзээрэй. Өөрөнгөс аппликейшнтэй юу? Манай Монголын зоонд яг альбайсаар орж ирсэн үү? Яг манай Монголын зоон дээр ашиглагддаг уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Хідэн Паскалын хүчтэн чадалтай бай. Паскал нь өндөр байх тусмаа сайн сорвуулна, бага байх тусмаа муу. Булан тохойг сорвуулж чадах уу? Манай хуучин тосрогч булан гих муу цэвэрлдэг гэсэн. Одоо энэ зүйлийг болохоор энэ доотлынхаа нөгөө нэг шүрддэг юм арай урт учраас булан гих сайн цэвэрлдэг. Булангаа үлдэгээл яваад л амар хэцүү. Хогийн савны хэмжээ Хогийн савных хэмжээ амар жижигэн бол маш хурдан дүүрдэг. Байхгүй оронд ажиллаж чадахгүй хогон дүүрчлэгээ зөксчдэг. Брендийг харах хэрэгтэй. Ухаалаг тоос сорогчийн хамгийн анхдагч одоо хувилбар хамгийн сайн хөгжүүлж байгаа компанийг бас сонгох хэрэгтэй. Ухаалаг тоос сорогчондоо баталгаа өгөх юм уу? Тэр нь хамгийн бас чухал юм бэ лээ. Ухаалаг тоос сорогчийн мэдрэгчийг нь бас судлах хэрэгтэй. Тэрний үе ихлээр өөр дээрээ лазер ч юм уу ухаалаг энэ мэдрэх үе нь 90 тойрны хаан болон булан хивээс шал хоёроо ялгадаг гэх мэт ихэвчлэн одоо энэ мэдрэхүүнүүдийг нь бас авахч газраас асууж судлах хэрэгтэй. Манай одоо энэ сүлийн тоосрогч болохоор хевсийг мэдэрдэг, ялгадаг. Тэгэхээр энэ давуу тал болдог. Хан болон болон тохоо эдрийг өөртөө ингэ нөө мэдрэмжээр явж шууд очиад мөргөөд ахгүй, юмнаас унаад ахгүй. Тэгвэл шатматнаас л олохгүй юм байна. Тэгэхээр аппликейшн нь өөрөө маш ухаалаг ингээд системтэй учраас тоосор өгч яг тэрний дагав гүйцэтгээд явдаг. Ийм учраас л ухаантай гэж ялгартай юм байна. Тэг сүүлийн 2 жил хэрэглэхдээ ухаалаг тоосорчийн одоо туршлага маань ийм байна. Хэрвээ ухаалаг тасрагч авахар сонирхож байгаа бол Smart Store-ын тасрагчнаар бүгдөө яг албан ёсоор орж ирсэн учраас эргүүлээд баталгаатай. Оо ийм болов дандаа ухаалаг тансаг шнэ. Оо юу яах нэг хоёр гурван дөрвөн тав зургаан долоо найм ес 10 шиг өөр төрлийн юм байна тий. Даа бол хүнд ухаалаг тоосрох явбал энийг бэлгэд өгөх юм шүү дээ. Энэ болохоор ухаалаг тоосрогч хөдөлж хахлаар Smart Store дэлгүүрээс энийг бэлгэлж байгаа. Гар тоосрогч хошуутай. Хэрвээ та нар авах гэж байгаа бол банана молоос авал аваарэ. Тэгэх юм бол худалдаа авалт 1% нь иж хэдийн орн руу орно шүү энэ сонголт нь их бэстэс учраас төвшөө тэр банана молоо судалдаж авсан. Иж хэдийн орондоо тусалж гинэ гэж бодоод банана молоос нь захиалаад авчих зүгээр юм билэ. Банана молоос захиалаад авчраас банана молоос ийм савлгаатай бэлэг өгсөн. Банана баахан самплууд үлээ ингээд зөндөө бол ингээд тост грэм бүхний сампл би зааж өгье. За яаж авахыг нь. Гэр ахын захилгаан бараа гэдэг банана молын хэсэг рүү н ороорой. Тоос орчуун ороогод ингээд энэ дотор ухаалаг тоосрогч байгаа би танарт хамгийн сайн, хамгийн сүүлд гарсан, хамгийн мундаг, ухаалаг, хүчтэй тосрогч нь болохоор энэ манай манай авсан тосрогч энэ ахгүй энэ ингээд ингээд доотлол нь угсаа хүргэлт өнгөөгөө гарч байгаа. Яг одоогийн хугацаанд хугацаанд Smart Store банаа намайг хоёулаа бэлгтэй байгаа. Тэгэд өөртөө хэрэгтэй мутлаж авч байгаа ч гэсэн өрөөл бусдад бас тостын болох юм сонголтоо банаа намаа олоос хийгээрэй.